Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, General Mobil Etap 5'te root atılmış e, tabletlerin bunu nasıl geri dönüştürebiliriz onu göstereceğim. İlk öncelikle e, size şöyle bir dosya vereceğim linkte. O linki indireceksiniz şöyle. E, bunu kuruyorsunuz direkt. Ondan sonra hmm, kurduktan sonra şöyle basit bir yazılım yükleme diye bir dosya gelecek. Böyle büyütelim. Burada hiçbir şey yapmadan Optimus'ten şu tiki kaldırıyoruz. Tiki kaldırdıktan sonra e, artık e, tablet işlemini geçebilir. burada ise yapmamız gereken işlem e, Dovlan'da bastıktan sonra tabletimizi şu şekilde göstereyim. E, kapatıyoruz ilk önce. Evet kapandı. Ve bunu şöyle takıyoruz. Evet. Taktık. Eğer ki tablet şarj olursa hemen gösteriyorum. Evet şarj oldu. Çıkartıyorum. Ve tekrardan kabloyu takıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi alttan çizgiler geldi. Ve bu işlem biraz uzun sürecek. Ee, artık tablette bir işlem kalmadı. Buradan bilgisayara geçebiliriz. Evet. Burada sadece yapmamız gereken şey beklemek. Burada bekliyoruz. Burada işlem biraz uzun sürebilir. Hani e, ilk hale getirdiğimizden dolayı olan bir yavaşlık. Bunu yaptıktan sonra direkt tableti açabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ki olduğu zaman yardımcı olmaya gerçekten çalışıyoruz. Evet %73 devam ediyor. İşte USB algılamıyor dediler. Ben burada e, kabloyu çıkartıp yeniden taktım ve oldu. Bu arada Windows 10 bu. E, tamam işlemimiz tamam. Tableti açabiliriz. Şöyle Windows 10 olduğunu da kanıtlayayım. Çünkü Windows 10'da olmuyor dediler. Windows 10 oldu. E, Windows 10 için özel video çekeceğim zaten.